құрметті ұлттық спорт жанашырлары мен атсүйер қауым көкпар десе делебесі қозып қаны қызып орнында отыра алмайтын қазағым армысыздар сіздерді ағымдағы жылдың 13 ақпан күні түркістан облысы келес ауданы бірлік елді мекенінде өтетін дүбірлі көкпар додасына шақырамыз көкпар беруші шаруа маманы белгілі атбегі блатной торы қырау атты тұлпарларды шаптырып елге есімі жария болып жүрген қарақалпақ омар ақсақалдың елден бата алу көкпар тойы сағат 11.00-де өз шаңырағында ас беріп өмірден өткен ата бабаларына құран бағыштап 13.00-де көкпары басталады көкпар жетісай сарағаш тас жолы бойы бірлік елді мекенінің тұсында 100 мың теңгеден қума мәре жабылады әрі қарай да салымдары жоғарылай бермек Атпен пен шабандоздың сыналатын жері осы көкпар ата жолын жалғаған омар ақсақалдың беріп жатқаны дүбірлі қалың додасын бірге тамашалайық келіңіздер көріңіздер ағайын